قتال أحرار الشرقية وتوجه الاقتحام البارد مع الأخوة الأحرار في اليوم الماضي أعلن بدء معركة تحرير الباب طبعا تم السيطرة على جبل الشقاقيل والمشفى الوطني واليوم إن شاء الله جهزنا قوة كبيرة من المقاتلين والعتاد آه، لتحرير باقي المدينة من رجل تنظيم داعش طبعا رسالتي للإخوة في أخوتي المدنيين داخل مدينة الباب نحن إخوانكم ونحن أبناؤكم جئنا لنصرتكم ولرفع الظلم عنكم